हेलो दोस्तों आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्मैश क्रिकेट गेम कैसे हैक करते हैं वो गेम तो बहुत पुराना है लेकिन आज मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको ऑनलाइन खेलते हैं उसको फेसबुक से उसके बारे में हैक के बारे में बताने वाला हूँ और आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ आपको टेक्निकल वीडियो देखने है तो आप उसके बावजूद बेल लेकन को भी दबा दीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले आपको अपने क्रोम में आना है मैंने उसकी लिंक दे चुकी आपके यूट्यूब के में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दिए देखिए डाउनलोड आ चुका है डाउनलोड पे दबाए देखिए डाउनलोड होने लगा है हमारी ऐप और आपको यहाँ ये ऊपर वाले इस पर दबाना है जब ही ऐप डाउनलोड होगी इस पर दबाना है खाली तो हमारा गेम डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड हो गया इसे ओपन करना है और इंस्टॉल करना है बस और जो गेम है वो इंस्टॉल हो चुका है इसे ओपन करिए और देखिए और यहाँ पर मैं फेसबुक से खोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी मैं आपको जल्दी दिखाता हूँ और देखिए आप पैसा और देखिए और आपका पैसा नहीं बढ़ता तो आप देखिए ऐसा कीजिए इस पर आइए यहाँ पे तो आपको कब पैसा लिखे रहेगा आप इसे प्ले कर दीजिए बाय बाय फ्रेंड्स और आपको कोई इसमें मिस्टेक लगता है तो आप कमेंट में बता दीजिए मुझे और लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही करनी बाय बाय